E hoje eu estou aqui com a Suzana Dami, ela é especialista em home staging, ela é fundadora da Stage em Casa também, e ela preparou algumas dicas para a gente aqui. Eu estou querendo vender o um apartamento, tá meio zoneado, já aproveitei que a gente ia gravar esse live, já vim para casa. Como que você pode me ajudar, Suzana? Então, Matheus, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, para deixar sua casa com ar de quero no comprador, eu preparei cinco dicas que a gente vai fazer aqui na sua sala de home staging. Legal porque afinal de contas é pela sala que a gente entra na casa das pessoas, né? Que o uhum. seu cliente vai visitar você. E a primeira impressão é muito importante. Aquela frase, a primeira impressão fica, realmente, quando a gente está vendendo um imóvel, é importantíssimo lembrar dessa frase. Uhum. Porque, na verdade, dizem que leva de 30 a 90 segundos para uma pessoa gostar ou não do seu imóvel. É um tempo curto, né? É muito curto. Então a gente tem que impressionar logo de cara, né? Uhum. Legal. Então, por onde que a gente pode começar aqui nessa bagunça? A primeira dica que eu tô aqui, já cheguei na sua casa, tá uma bagunça mesmo, uhum. é organizar a sua casa. Você daqui a pouco recebe um comprador, uhum. com essa casa assim não dá, né? Uhum. Vamos começar a arrumar, o sofá tem travesseiro, tem cobertor, a gente começa a tirar tudo, tá. recolhe tudo isso, eu estava olhando a sua casa um pouquinho antes e vi que você tem umas almofadas bonitas. A gente pode colocar essas almofadas no sofá. A gente tem até aqui uma caixa organizadora que é legal, porque aí você junta tudo aqui no mesmo lugar, quando chegar um comprador, um futuro ah, é? comprador, né? Ótimo, né? É. Você é já perfeito. tira, já bota tudo aqui. Aqui, olha, tem até caneta jogada, né, Matheus? Não dá, né? Agora, os brinquedos é outro fator. Eu sei que você tem tá. criança em casa, uhum. mas o seu cliente não quer ele tropeçando, ele tendo que desviar dos brinquedos. E muita gente não se liga nisso, né? Acha que não, não vai fazer nenhuma diferença, mas... Mas faz diferença, faz, né? né? Depois já disso, a gente já pode... Depois disso a gente vai passar para outra dica que é a questão de despersonalizar. Uhum. Despersonalizar o ambiente é retirar porta-retratos, objetos pessoais, coleções, tudo Legal. isso que faz a pessoa, o seu cliente, quando entrar no seu imóvel, lembrar que a casa é sua. Mas você acha que as fotos, por que tirar as fotos? Tira a atenção do cara? Que, tira, tira, a foto tira totalmente a atenção uhum. das pessoas. É ah. como tá. se fosse uma barreira, ela não consegue se imaginar morando no seu imóvel. Legal. Então vamos tirar todos vamos. os vamos. Tem até aqui ó, umas xícaras que. Olha, ficou xícara. Xícara na cozinha, né? É. Olha, vamos ficou tirar. também CDs. Por favor. Livros. Uma coisa muito cadernos. pessoal, é. Isso que eu posso colocar aqui ou melhor guardar? Isso você pode colocar numa caixa também. Tá. E, e, sempre deixa uma caixa, uhum. tipo a caixa de primeiros socorros, guarda a caixa Até dentro de um armário. Isso aqui vamos combinar, né? Não, é nada bonito. Nada bonito. Tirar. Pode tirar isso e guardar a caixa. Meu, lugarzinho. Isso Aí aqui também. Assim, é, ah, isso aqui, aqui pode ser como deixa, decoração. É, pode ser tá. como decoração. Eu tô vendo aqui um vaso de flor super bonito. Olha aqui, a gente vai pegar esse vaso, colocar aqui. Já vai dar outro visual. Legal. Aí aqui também, essa suculenta que tava aqui escondidinha. Uhum. Olha aqui. Tá. Tá? Vamos arrumar a TV que tá torta. Legal. Pronto, ó. Depois de tirar esses objetos menores, né, que estavam... Já, já deu pra ver uma, uma diferença aqui, né? Já tira a bagunça. Depois. Aí depois que a gente já tirou bagunça e já despersonalizou a sua uhum. casa, uhum. tem uma dica que a gente colocou ali, que é um espelho. O espelho é o amigo do staging, tá? É o amigo do, do seu cliente, é o amigo para você ampliar a sua casa. Uhum. É com o espelho que você traz, se ele está colocado corretamente, vai iluminar e vai ampliar a sua sala. Mas pode ser um espelho, porque esse espelho é de corpo, né? Ele não é exatamente para ser colocado aqui, mas tudo bem? Tudo uma... bem, não tem problema nenhum. Pode ser, se você tem um espelho desse tamanho, assim, meio corpo, tá. você também coloca. Uhum. E se a sala da sua casa é escura, falta iluminação, coloca, porque quando você abrir a janela, ela vai refletir luz e também vai ampliar o espaço é, da sua sala. Amplitude, é verdade. Legal. E por falar Passando... em iluminação, eu entrei na sua casa, eu vi que a cortina tá toda fechada. Tá achando muito escuro também. É muito escuro, tá uma caverna a sua casa. O tá. que, Outra dica muito importante, deixar as cortinas abertas, sempre. Isso é importante. Deixa a luz Vamos natural entrar. Vamos abrir? Vamos abrir. Olha só, você tem uma vista super bonita aqui. Aí que tá, e se a pessoa não achar que, sei lá, não, não é tão problema. bonita, não vai causar uma má impressão no comprador, é melhor deixar que a luz entre mesmo. É melhor deixar que a luz entre, a janela aberta, porque o que, que vai acontecer? A janela aberta dá uma sensação de amplitude no ambiente. Ah, legal. Então isso é muito importante. E a gente acabou de falar da iluminação natural. Outra coisa que não pode deixar passar é a iluminação artificial. Tá. Ela é muito importante também no homestaging para quem está vendendo imóvel. Então? Pode ligar, porque ela ela faz uma diferença muito grande, ela dá aconchego, ela torna a atmosfera acolhedora. Tá. tá? Então é importante manter todas as luzes acesas quando você vai receber a visita de um cliente. Legal. Tem aqui um abajur também, ligo ele. É, você pode ligar o abajur, mas antes do abajur, eu vejo aqui um ventilador. Uhum. Né? Um ventilador é uma peça feia, não é bonita, não é decorativa. E uma coisa que pode acontecer, o seu comprador ele pode achar que a sua casa é muito quente. Então é um ponto negativo para é, você. Isso eu nunca ia imaginar, mas é, razão, faz, pode, faz, faz sentido, né? É, faz, pode uhum. queimar a imagem do seu uhum. imóvel logo de cara. Legal, vamos, vamos tirar, tirar, já. Isso. Deixa aqui. Recolhe o abajur, o, desculpa, recolhe o ventilador. Aí a gente pega essa mesa. Tá, a mesa Coloca aqui? Coloca aqui, porque por a gente tem um abajur no chão? Tá. Não faz sentido abajur no chão. O abajur ele tem que estar tá na mesa. Esculachou minha decoração. Não, não esculachei sua decoração. Eu só tô ajudando você a vender o seu imóvel, só é verdade, isso. Ainda bem. Isso, e aí liga também, deixa ligado. Aí deixa ligado também. Porque tá. o abajur, quando ele tá colocado num canto, ele também dá a sensação de um espaço maior. Então, Legal. Então são truques que você tem que usar quando você tá. vai vendeu seu imóvel. Aí o que, ó, eu tenho aqui, eu vejo aqui planta. Uhum. Vamos fazer um, um cenário bonitinho, colocar ele aqui. Tem livro aqui, tá, Cria, cria mesmo, né, um ambiente. Ah, a gente tem que criar, uma... né? Olha só. Tá. Já não deu um, um outro ar na sua Com certeza, sala? já tá tudo mais clean. Tá, né? tá tudo uhum. mais clean. A gente esqueceu essa aqui, né? Isso aqui não tem lugar na sua sala, mas gente pode tirar. Vamos, vamos tirar. tirar de cena, então. Vamos tirar de cena porque ela tá demais. Tá. Legal. E aí, além de organização, decoração, tem algum, alguma coisa que você possa agradar um futuro comprador? O que, que, que, as pessoas podem fazer? Tem uma coisa que é muito legal. Seu corretor ligou, ele te falou assim, olha, eu vou te levar um cliente daqui uma hora. Corre na cozinha e assa um bolo. Uhum. Você pega o seu cliente pela barriga que aquele arzinho, aquele cheiro de bolo na casa, hum, ele vai lembrando a sua casa com... Ai, que coisa gostosa! Que cheirinho que bom! Que cheirinho bom que tem aquela casa! E além do bolo também, um outro mimo é sempre deixar umas garrafinhas de água e uma balinha para ele se sentir bem. Ele pode ter vindo correndo, tá cansado, então uhum. oferece sempre uma água e uma bala. São Legal. mimos super importantes. que é conquistam, mesmo, né? Exatamente, conquistam o seu cliente. Uhum, legal. E é isso que você quer fazer, você quer dar uma boa impressão do seu imóvel para o seu cliente. Tá. Mas ó, galera, não vai na padaria na esquina aí comprar não, porque tem que fazer, né? Porque o importante é aquele cheirinho gostoso que vai ficar na casa. Então, botar a mão na massa aí, né? Exatamente. Uma outra dica que é muito legal. Dica não, né? Só para lembrar vocês. Tudo isso foi feito sem gastar absolutamente nada. Isso que é bem então, importante. gente, dá para mudar o imóvel, dá para deixar a casa com uma cara bonita para receber o seu cliente comprador e você conseguir vender o seu imóvel super rápido e valorizar e vender por mais dinheiro. Tem até um, né, uns dados, uma, umas pesquisas, né? Eu andei pesquisando sobre staging e tal. Depois que você aplica essa técnica, o tempo de venda é 50% mais rápido, que é interessante, né? Além disso, de quebra você ganharia um 15% de valorização do seu imóvel. Outra coisa que melhor ainda, né? Você vai poder ganhar um pouquinho a mais também. E acho que é isso, né? Mais é alguma dica? Tá tudo bem agora? Tá. Posso chamar um alguém que queira comprar aí meu imóvel? Pode, pode já chamar o seu corretor para ele trazer um comprador e já ver o seu imóvel. Ficou super bonito, super clean e é isso aí. Legal. É isso aí, galera. Curtiram essas dicas aí? Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem entrar em contato com a Suzana, deixe seus comentários aqui, que ela vai responder também. Ou então, se você quiser conhecer mais sobre o Homestage, o trabalho da Suzana, até mesmo quiser uma consultoria, é só acessar o site dela, que é www.stagingcasa.com. E é isso, né? É Obrigado, isso Suzana. A gente se vê na próxima. Matheus. Valeu, Obrigada galera. a todo mundo. Um abraço. Beijo a todos.